Sziasztok, a nevem Toldi Miklós, és ebben a videóban szeretnék egy kis eh, ízelítőt adni a tungsten lámpák használatával, illetve felépítésével kapcsolatban. Mivel nem nagyon találtam én sem eh, még annak idején a tungsten lámpák vásárlása előtt eh, ilyen jellegű videót az interneten, nekem nagy segítség lett volna, hogyha egy izzócserét vagy egy felépítésszerű bemutatót találok valahol az interneten, sajnos ez annak idején kimaradt, most uh, szeretnék ebben segíteni annak, aki ilyen lámpa beszerzését vagy bérlését tervezi. Kezdjük az elején. A tungsten lámpáknak elég egyszerű felépítésük van, van a lámpatest, ezen belül található maga az elektronika, ami nem egy bonyolult dolog, általában van benne egy izzó, ez, ez, ez lesz maga a fényforrás, ez egy Wolfram izzó, illetve található még a lámpatest elején általában egy Fresnel lencse, de az is előfordulhat, hogy az open faced típusoknál például nem találsz Fresnel lencsét, mert ott csak egy rács lesz jó esetben. A lámpatest hátsó részén, vagy az oldalsó részén fogod megtalálni az úgynevezett uh, fókusz knobot, ami tulajdonképpen a spot és a float uh, funkció közötti állítást teszi lehetővé. Ez, ez ismét csak a open-faced flowed lámpáknál, vagy bármilyen flowed lámpánál nem fogod megtalálni, mivel hogy ott tulajdonképpen csak egy derítőt funkciót látod az a lámpa, tehát nem, nem fogsz tudni fókuszálni, nem fókuszálható külön a fényforrás. Minden alkalommal beüzemelés előtt, amikor kicsomagoltuk a lámpát, ellenőrizzük, hogy maga a lámpatest jó állapotban van-e, a Fresnel lencse nem sérült, az open phase lámpáknál maga a rács az a helyén van-e, nem sérült, nincs eltávolítva. Amennyiben a Fresnel lencse mozog, nem mert szállítás közben előfordulhat, hogy kilazulnak az illesztések, ugye ezt orvosolni kell rögtön, mielőtt beüzemeljük, nézzük meg, hogy maga a vezeték nem sérült, mind a lámpánál, mind a csatlakozónál, valamint a kettő között a kapcsoló környékén is, ahol leginkább kezelni fogjuk az eszközt. Sokan nem veszik figyelembe, hogy leginkább bekapcsolás után előfordulhat olyan, hogy a hálózati frekvencia ingadozása miatt, maga a lámpa túlterhelése miatt, vagy egyszerűen azért, mert maga az izzó már az élettartama végén jár, kiég, vagy, vagy felrobban, vagy valamilyen rosszabb meghibásodás következik, ezért minden egyes bekapcsoláskor fokozott figyelemmel kell eljárni, és és ilyenkor oda kell figyelni, hogy ha esetleg bármi probléma lenne, akkor elkerülhető legyen a személysérülés. Amikor eljutsz oda, hogy szükségessé válik egy izócserét végrehajtani, akkor mindig ügyelj arra, hogy a lámpatest és maga az izzó is lehetőleg hűljön le. Én azt mondom, hogy a szobahőmérséklet az, amikor már kezelhetővé válik ennek a procedúrának a, a kivitelezése. Én leginkább olyan kesztyűt javasolok, meg mindenképpen kesztyűt javasolok a, a művelethez. Kesztyűt javasolok, ami bőr vagy, vagy nem műszálas kesztyű. Ennek az az oka, hogy eh, te megnézheted kívülről magát a lámpatestet, hogy lehűlte, eh, de lehet, hogy maga az izzó bizonyos részein még forró, és a műszálas kesztyűt használsz, az nagyon gyorsan és nagyon könnyen rá tud olvadni magára a fényforrásra is, vagy rosszabb esetben megégeti a kezedet, és ráolvad a te kezedre. Mindenképpen eh, valami olyan kesztyűt javasolok, amivel forró eszközöket is meg lehet fogni minden egyes lámpatesten meg kell nézni a gyártói ajánlást, a gyártói utasítást, hogy hogyan, miként lehet kivitelezni az izzócserét. Rengetegféle lámpa készül, és mindegyiknél körültekintően meg kell vizsgálni, mielőtt nekiesünk a műveletnek, hogy milyen mozzanatokon kell átesni. Minden izzó más típusú, tehát különböző foglalatok vannak, különböző méretű izók vannak, és az sem mindegy, hogy milyen lámpát használunk, mert az eltérő gyártók eltérő módon biztosítják azt, hogy az izzót ki tud cserélni. Tehát van, amelyik felülről nyitható, lámpatesten rendelkezik, van, amelyik pedig előről nyitható, és nyilván ezeknél egy kicsit máshogy kell, máshogy kell pozícionálni az izzót, hogyha ki szeretnéd cserélni. Mikor befejeztek a munkát, én javaslom mindenkinek, hogy mindig szobahőmérsékletre lehűlt lámpatesttel kezdje el a felszerelés elpakolását. Egyrészt te is könnyebben tudod megfogni, másrészt így biztosítható, hogy magának a lámpa elektronikának, illetve magának az izzónak az élettartalma nem lesz rövidebb azért, mert forrón rakjuk el, és így indulunk neki a szállításnak nem utolsó sorban pedig, hogyha beleteszel egy forró lámpatestet egy kibélelt kofferbe, ahol nem szellőzik, nagyon könnyen előfordulhat, hogy kigyullad szállítás közben, esetlenésérléshez vezetett, vagy pedig maga a bélés megolvad, vagy tönkre megy, amivel később neked gyűlik meg a bajod, mert nem lesz kibélelve maga, megfelelően maga a rendezésnek a koffere. A szállítást mindig a megfelelő kofferben végezzük, Ugye, mint a képeken is látható, én sem voltam abban a helyzetben, hogy gyári tárolót szerezzek hozzá. Megpróbáltam olyat vásárolni, ami leginkább megfelelő a paramétereknek. Ajánlatos mindig erős és trapabíró koffert választani, ezzel te is tovább tudod majd használni a lámpáidat, illetve szállítás közben nem esett baja, nem fordulhat elő olyan, hogy egy megsérült lámpa vagy izzó miatt a forgatásnak le kell állnia, vagy nem tudsz megcsinálni egy felvételt, esetleg megsérül valaki, mert felrobban a Fresnel lencse, mert nem volt megfelelően tárolva. Elég megosztó dolog, hogy az izzót a lámpatestben ö, hagyva, vagy a lámpatestből eltávolítva szállítsuk, vagy tároljuk. Én ö, őszinte leszek, én leginkább 90%-ban eddig mindig benne hagytam az izzót, amikor úgy éreztem már, hogy az izzócsere esélyes lesz, tehát üzemórában eljutott már oda az izzó élettartama, hogy ki fogom valószínűleg cserélni a közö- következő projekt előtt, akkor eltávolítottam mindig az izzót, így ö, szállítás közben már biztos, hogy nem esetett baja, illetve én sem használtam később teljesen feleslegesen, vagy véletlenül azt a elhasználódott, elhasználódott izzót. Én úgy gondolom, hogy főleg a nagyobb lámpáknál, illetve a HMI lámpáknál érdemes megtenni ezt az eltávolítást. Ott nagyobb kockázata van annak, hogyha eltörik egy, egy izzó a, a benne lévő tartalom miatt ha erre néhány alapvető dologra odafigyelsz, akkor egy nagyon hosszú ideig tartó jó kapcsolatod lehet a tungsten lámpáddal, amennyiben vásárolni szeretnél, vagy hogyha bérelni fogsz a következő projektethez, akkor pedig nem lesz újdonság egy csomó minden, amivel majd meg kell küzdened az üzemeltetés során hogyha bármi kérdésed van, vagy eszedbe jutott valami, akkor irány a komment szekció, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, uh, igyekszek hasonló hasznos tartalmakat készíteni a jövőben is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!